跟你们说什么？今天的这是什么？你们看到口罩？口罩用什么做？的？用铁，还有很多东西，那种东西也用铁的。啊，那种啊，很多东西都系用铁做那我简简单单的哈。啊，譬如说，嗯，好了好了，拿到两个鸡蛋。如果他发觉他伸手呢，尤其那种事呢，都系容易事。 如果你土蒸真你怎么蒸？很简单，然后将这些粉粉放一朵，然后你就拿一块布，一块这么多，锅，瓦剪，平剪，然后把光剪开，用的粉抹，真的很好。 因為它不会生手，很有不会黏黏，你做可以搓搓搓搓，才拿一个布啊，咁樣搓搓搓，搓，它就很乾淨啦。到或者明天、今天，咁啊，然後咧，咁你放住一陣，它乾淨。净。咁就係咁簡單单，所以爽身粉，我自從发面用爽身粉用咗上，我讲它是家揸床之宝。 拜拜。